Nombor 26, eh? run towards your fear. Okay. Orang takut, saya tahu ramai orang takut bila buat prospecting. Ha, dia kata, dia takutlah coach, nanti orang marah saya. You tak you tak buat, you buat satu kadang-kadang kan macam uh, you tak kenal maka you tak, tak, tak cinta, betul tak? So, uh, you tak buat lagi, you tak tahu. So, apa yang buku ni cakap ialah kalau sekiranya you rasa you takut, you pergi ke arahnya. Pergi ke arahnya. So that uh, bukan tanpa dengan melulu tak you kena buat training juga kena belajar juga so that you at least you understand apa yang keperluan yang terlibat dalam membuat prospecting dan sebagainya kan so you run towards it dengan erti kata lain you melakukannya macam saya kata kalau you nak berjaya you kena collect enough failure eh kalau sekiranya satu pokok nak subur dia kena ada apa selain daripada air matahari dia kena ada apa cepat. Selain daripada air, matahari dia kena apa? Kena ada apa? Cepat-cepat. Udara. Ah, ha, udara lagi. Baja pandai. ni macam dah pernah dengar. Eh. Kena ada baja. Ha, saya nak tanya dengan you, baja tu datang daripada mana? Baja adalah datang daripada benda-benda kompos, benda-benda yang orang dah, yang benda yang telah terpakai. Contohnya uh, tinja haiwan ataupun uh, apa tu pokok yang dah mati, betul tak? Kan? Kalau tanpa baja memang pokok tak boleh nak hidup. Kan? You bah- kasih air, you kasih mat- uh, ada matahari je tak boleh. Dia kena ada baja, dia kena ada mineral. Sama juga dengan dengan buat atana lah, ataupun buat apa-apa sajalah bila you buat prospecting dia kena ada baja dia kena ada kotor tu dia kena ada rasa uh, dia kena ada benda yang orang mungkin bagi you filthy sikit dirty sikit kan tapi benda tu yang memberi uh, apa tu uh, pokok segar ada satu cerita ada satu uh, kaedah penanaman yang sekarang ni orang guna tahu tak dia panggil apa punik <laughs> aquaponik ke apa kan jadi hidroponik uh, ah, hydroponic. Hydro, hydroponic. Uh, tapi dia bukan hidroponik per se tau. Dia macam ni. Uh, uh, kalau saya check eh, kalau saya kata uh, uh, panggil tadi apa? hidroponik eh. Aqua hydroponic. Tapi aquaponik ni uh, uh, dia uh, kalau hidroponik kita tahu kan ah uh, ini dia aquaponik. Okey aquaponik ni dia tanam ikan selalunya ikan tilapia ikan tilapia ikan tilapia ni akan pergi ke apa kan dia menghasilkan uh, apa uh, apa dia panggil uh, nitrate kan kalau dulu kita siapa yang kalau saya saya memang tak pandai lah sebab saya tak pandai nak jaga ikan kan you nak jaga nitrate tu susah betul kan dekat dalam aquarium betul tidak sangat susah nak jaga nitrate tu kan dia punya uh, bahan buangan daripada uh, ikan tu kan jadi apa berlaku? Nitrate tu dia sangat bagus untuk sayur. Sayur suka nitrate. Jadi apa dia buat? Uh, <clears throat> dia tanam, uh, dia, dia piara ikan eh, dalam 100 ekor tilapia. Jadi bila segala uh, ikan tu punya uh, bakteria ataupun nitrate yang keluar, dia simpan tau. Dia ada tempat penyimpan. Jadi disimpan, dia tak buang. Dia simpan dalam tu. Maksudnya ada pump, pump masuk, masukkan dekat dalam nitrate ni tempat macam tempat bakteria and then lepas tu dia pump pergi ke dia pump pergi ke pokok and pokok tu sangat segar eh ha, ni contoh dia lagi satu gambar dia ni contoh ah ha, ni so sama juga dengan uh, apa tu bila kita buat hartanah <laughs> bila kita buat prospecting kan so you kena ingat kadang-kadang you nak dapat ah, kesegaran tu you kena ada macam saya kata you kena collect more poly, a lot of failure kalau kalau you tak berani nak collect point di failure, sukses tu tak datang. Kalau tidak kerana uh, tinja ataupun bahan buangan dia berikan tu, pokok tu tak segar. Uh, itu contoh dia kan. Uh, so, collect a lot of failure. Kalau dia kata apa, berapa banyak failure yang aku dapat hari ni? Tak cukup. Oh tak cukup, tak boleh. Besok aku kena dapat lebih banyak failure. Saya ada cakap, memang kita selalu meng, apa tu, uh, uh, uh, kata kita selalu uh, ah, mengapa tu orang kata uh, uh, cherish eh, kejayaan orang tapi kita juga orang yang berjaya dia tahu dia punya kejayaan tu berlaku because of ada foundation yang kuat foundation yang kuat ialah dia dah buat banyak <laughs> kegagalan uh, barulah dia boleh naik kan nah, itu itu apa yang uh, saya belajar dan saya yakin kalau you nak berjaya you kena ada banyak gagal kalau you nak berjaya, you kena collect a lot of no. Eh? Kalau you tak berjaya, kalau you gagal, you tak mampu atau you tak mahu untuk collect no tu, maka kejayaan tu uh, jauh jauh daripada apa yang kita harapkan. So example, eh? kalau sekiranya saya kata, kalau rasa oh takut lah coach, kalau sekiranya orang cakap no, ha, macam ni senang cerita. Saya ada cerita dengan Kak Dayang eh tak silap saya. Uh, saya saya ada cerita dengan ramai orang juga eh. Imagine kalau kiranya you close satu sale. Rolling close RM550,000. Collect 3%. Okay. RM550,000 kali dengan 3% maksudnya rolling 16,500 ah, itu adalah potential professional fee yang kita boleh dapat 16,500 katakan kalau rolling dapat uh, 70% maksudnya 11,500 itu pendapatan yang Rolin dapat. Okey, katakanlah kalau sekiranya 50% uh, dan dekat KK berapa persen? Nah, 30% itu 40% Rolin, 40% kan? 40 so, coach. So katakan 40%, so tadi dah 11,500 tambah lagi dengan 40% 2,000. So dah jadi berapa? Uh, ah, 13,500. Kan? Okey, saya yakin berapa banyak rolling, berapa banyak no yang kamu terima sebelum kamu dapat 14,000 ni rolling? Banyak juga coach. Terutamanya daripada listing lah, owner listing. Kadang ada yang tak nak lantik kita kan. Ada ada seribu tak? Apa dia dok? Apa dia coach? Ada ada tak seribu cakap tanah. Ada lah. adalah. Berapa? Baru dua orang. <laughs> <laughs> maksudnya dua orang tak nak kamu bayangkan kalau kita average kan maksudnya satu orang dua orang yang tak nak tu satu orang yes kan jadi jadi tiga orang <laughs> satu setiap tiga orang tu setiap tiga orang setiap orang yang kamu jumpa nilai dia lima ribu rolling betul betul, betul. Ha. Ah. Ah. katakan saya kata okey kita tolak situ itu itu orang kata memang orang kata best condition lah eh katakan <laughs> katakan kalau seribu cakap no tak mau tak mau tak mau ha? kalau kita bahagikan lima belas ribu maksudnya setiap setiap satu orang cakap no kita dapat gaji lima belas ringgit kalau saya cakap dekat sini siapa yang nak kerja dengan saya dia pergi buat call pergi prospecting pergi buat viewing pergi semak pembeli penjual apa semua kalau setiap kali dapat no dia saya bayar dia RM15 jam-jam tu juga siapa nak semua orang nak betul tak ya betul betul semua orang nak Eh, semua orang kata every no dapat RM15 lepas tu saya kasih kamu satu no je satu hari besok kasih satu no eh, apa kamu cakap eh coach takkan satu je saya nak 100 no <laughs> betul tak ha? You nak, you nak banyak. Bagi saya no, cepat. Bagi, bagi, bagi. Bagi saya sebanyak-banyak no. Saya nak banyak no. Kan? Kan? Bagi saya sebanyak-banyak no nya. Saya nak no, saya nak no. Ha, sebab apa? Sebab you tahu lebih banyak no yang you dapat, lebih banyak gaji yang you dapat ujung bulan ataupun hari tu. Betul tak? Ha, itu exactly mindset yang kita kena buat. Ha? Mindset yang kita kena buat. Okey, maksudnya saya saya sendiri merasakan ha, dekat dalam uh, industri ni tidak ada uh, selain daripada, uh, saya tak tahu yang lain eh, selain daripada apa tu doktor ke doktor pakar eh, doktor doktor biasa kita boleh boleh tapawa eh kalau yang doktor yang kerja dekat dekat klinik keluarga tu semua kita boleh tapau tapi kalau doktor pakar saya tahu dia at par dengan kita ha, nanti kita bincang kemudian lah eh tapi kalau sekiranya uh, yang lain saya rasa tidak ada eh. tidak ada uh, uh, kejaya ataupun uh, apa tu uh, bisnes ataupun kejaya atau whatever lain yang boleh lawan kita lah in term of dia punya pulangan eh, pulangan tu tidak ada kejaya lain yang boleh kalau sekiranya rolling dah keluar berapa rolling? tiga tu lah kamu baru join berapa? listing eh, berapa? close yang mana satu coach listing ya? jual jual lah Oh jual dua. Ha, dah dua. Baru berapa lama dia join kita? Kan? Dua. Ha, satu dia koe dengan kakak dia, ah, adik dia sendiri. Kan? ha, so dua. So katakanlah puluh ribu Baru join dua bulan. <laughs> Betul tak? Kan? Ha, so basically basically memang saya rasa tak ada tak ada uh, uh, tak ada uh, kerjaya lain eh, eh yang boleh memberi pulangan sebanyak uh, tanah. So jangan takut dengan kegagalan. Imagine bahawa setiap kali kita gagal menghampirkan kita dengan kejayaan. Every time kita gagal, in order for us untuk berjaya, kita kena pergi pada ke arah kegagalan tu, pergi pada ke arah kegagalan. Eh? And uh, bila bila kita dah apa? Bila dah kita dah cukup kita bila dah sampai cukup numbers kita akan tahu kita akan sampai kejayaan dia that numbers you need to know kan uh, you need to know numbers tu you yang kena tahu you yang tahu you yang boleh cakap dengan saya uh, ha, coach saya rasa kalau saya buat uh, ni saya punya numbers ialah 500 400 300 200 200 no saya dapat satu ya 200 no Then you boleh tahulah berapa ringgit no. Then you tak akan rasa terkesan orang cakap no tau. Macam saya kata tu lah. Saya kasih kamu satu no je sehari. Kamu tak nak. Kamu nak lebih. Kamu nak seratus. No. Satu hari. Sebab you tahu, kalau you dapat seratus no, you boleh dapat satu ribu lima ratus ringgit. Kan? <laughs> Imagine. Uh, that is what I'm saying that jangan berhenti dapat sebanyak-banyaknya cakap dengan orang sebanyak-banyaknya. Jangan cakap jangan cakap sikit sebab kita ni Ah, apa tu kita punya bisnes ni lagi banyak orang kita cakap lagi bagus. Ha, Sida, Sida kata tanya Kak Rolin. Ha, ah, Sida pun masuk juga kan. <laughs> dia pun masuk juga. Ha, Alhamdulillah insyaAllah sekarang ni usaha tengah usaha. Maksudnya dia darah, tengah darah manis kan. Ha, so Uh, semoga closing tu terus berjalan lah. So, tak, j- tapi jangan discourage kalau sekiranya you punya uh, apa tu uh, you punya ATP tu tak terus kan sebab kadang-kadang macam tu kadang-kadang kita buat ATP 45 tapi yang yang betul-betul uh, convert pergi ke closing cuma tiga ataupun dua atau satu je itu biasa tapi kalau sekiranya you ada lima ada tiga you insyaallah dapat satu dua tiga tapi kalau you langsung you ada satu je you harapkan satu kan Lepas tu, lulun tak lulus. Apa jadi dengan you? You akan jadi distraught, discouraged. Tapi kat situlah adanya benda ni kat situlah ada komuniti ni jadi kita saling kuat menguatkan antara satu sama lain kan ha, jadi kita uh, apa tu uh, boleh share kita kawan-kawan kita kita sepatutnya jadi satu family saling saling menguatkan antara satu sama lain bukan nak mencemuh ha, sebab tu kalau siapa yang cemuh suka mencemuh saya akan nasihatkan dia jangan datang <laughs> ha? sebab biar dia mungkin ada cara dia biar dia buat cara dia eh uh, kita kat sini kita nak positif je <laughs> yang negatif negatif ah tak apa tak apa kamu negatif kamu duduk duduk, duduk, duduk luang kamu buat cara kamu uh, saya doakan daripada apa jauh kan uh, tapi saya tak nak duduk dekat <laughs> sebab kalau semua asyik nak komplainnya covid ni ni covid itu kan menteri ini menteri belakang lah u apa itu tak membantu baik saya kita kumpulkan perhatian kita buat duit kan kan <laughs> orang kata buat baja buat baja lah ni aquaponik ni buat baja lagi banyak ikan lagi banyak baja kita dapat betul tak kalau ikan sikit lagi kurang kita kalau ikan dia sikit pokok dekat atas ni tak banyak tu lah lagi banyak ikan, lagi banyak tinja dia, lagi lagi subur dekat atas ni. Lagi banyak pokok kita boleh bina. Ha, ingat ni, ambil benda ni simpan dekat dalam telefon <laughs> anggap ni ah ini prospecting ah ini kita punya <laughs> check yang masuk <laughs> okey betul tak so kalau ikan ada seko ataupun ada ikan ikan ada tapi ikan tu kecil macam ni kan dia punya tai pun sikit macam mana nak you nak dapat pokok besar macam ni kan ah, so uh, <laughs> itu selingan eh. so uh, very eh very orang kata uh, setiap benda yang kita perhatikan tu is all about mindset macam mana kita tengok kalau kita tengok yang kita jadikan dia satu pengajaran yang baik untuk kita kan uh, kita dapat pengajaran yang baik untuk, untuk untuk kita benda tu akan menjadikan kita lagi kuat tapi kalau sekiranya kita tengok something and kita cuma tengok negatif je benda tu akan jadi lagi down dengan kita kan uh, jadi always look macam orang cakap lah eh you look uh, hak apa tu uh, half apa half full glass sama adanya half empty ataupun half full uh, tengok kat kat you mana yang you tengok kalau sekiranya orang yang optimis dia tengok half full